po niemieckie domki, ulica Gdacjusza, numer 5 a tam dalej już nowe polskie budownictwo to są typowe domki wybudowane tutaj przed wojną tutaj numer 7 numer 9 11 i praktycznie cała część ulicy jest z takich domków.